So yan mga kapango, uh, papunta tayo ngayon sa Sierra Nevada para mag-deliver nitong order na bake. So double time ang trabaho natin ngayon kasi gaano rin tayo nagre-return. Yung mga order, hindi pupunta tayo kung may mag-aatid. Double time lang, kailangan natin uminta. Eh, yung sa vape, boss. Eh, yung sa vape. Ah, strawberry. Sige. PM lang po, pag-order. ayun na nga uh, one down tayo one count ang delivery na bigay natin order niya babe. date jet po watermelon ever product eh pauwi na ako dito na ako sa subdivision namin so trip trip lang tong video na to sinubukan ko lang yung gopro kung okay pa kung magana pa as of now kung magana pa naman shout out nga pala sa inyo dyan sana patuloy niyo ako i-follow at subscribe